ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ዘርፎች መካከል ስራዎች መካከል e-commerce ን ዛሬ ስራ ለማስጀመር እዚህ ስለተገኛችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን። አሸዋ really የማህበረሰባችንን ትልልቅ ችግሮች በከፍተኛ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ቀላል፣ ዘመናዊ፣ የተሻለና የበለጸገ ማድረግ ትልቁ ዓላማው ነው። እንደነዚህ አይነት የቴክኖሎጂ company ዎች ሲወለዱ ውጤታማ አይሆንም ብሎ ማሰብ አይቻል። እስቲ ለባለራዮች አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ስጡልኝ። አመሰግናል። e-commerce system አሁን በርካታ ወደ አራት አምስት ባንኮች payment system integrate አድርገን ጨርሰናል። ሲስተሙ ሙሉ በሙሉ ለስራ ዝግጁ ሆኗል። የበለጠ እንድረስበት ከሚል አንጻር አገርን የማሳደግ ጉዳይ በመሆኑ ምክንያት እንደ ministry ይህን encourage እናደርጋለን። አገራችን ግን እኛ ካልሆንም ማን ነው የሚለውጣት? ዛሬ ካልሆነስ መቼ ነው የምትለወጠው? ምን ያቀበጣት ነች? የማይቻል ነገር ሞከረች ምናምን እያሉ እንቁራሪቷ ላይ ሲናገሩ የእሷን ነገር አያሳየን እያሉ ሲያወሩ ያቺ እንቁራሪት ጫፍ ደረሰች። ልክ ጫፍ ስትደርስ 999 ደነገጡ። ለካ ተራራው መውጣት ይቻላል። የአክሲዮን ሽያጭ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። በእርግጠኝነት የአክሲዮኑ ሽያጭ ቁጥር እንደ አሸዋ መቆጠር የማይችል ነው ብዬ ነው ሲተረጉመ የነበረው። ማበረታታት የግድ አክሲዮን መግዛት ብቻ አይደለም። ይቻላል ብሎ መንገር እኮ ራሱ ቀላል ነገር አለ። ትችላለህ ማለት እኮ ቀላል ነገር አለ። በአንድነት ለአንድ ዓላማ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እውቀት ያለው በእውቀቱ ተደራጅተን በቴክኖሎጂው ዘርፍ አይከኒክ የሆነ company ን እናቋቁም፣ iconic የሆነ ድርጅትን እንመስረት።